Halo, halo, halo, halo. Masih tetap di free play Con Master. Langsung kita akan change skin di Con Master ini. Kita akan berganti uh, kulit ya. Kita berganti kulit. Baik di pojok kanan ada koin, ada seribu seribu tiga Tepatnya seribu tiga koin dan dua ratus tiga puluh <clears throat> diamond atau berlian oke langsung saja kita akan ganti ini ada di tingkat 175 jadi sudah tingkat yang tinggi ya jadi kita juga mudah mendapatkan koin dan juga mudah mengganti skin sesuka hati kita oke baik langsung saja jika kalian berminat dengan game ini kalian bisa mendownload saja dan bisa lihat videonya di video Alfa Saputra oke kita mengganti kulit ya yang ini change skin ini oke kita buka langsung ya di sini ada fat skin lalu ada danpo atau kotak kayu ya woman eh, wanita helmet skin dia seperti memakai helm fat skin yang tadi Patrick Skin Conmaster version jadi versinya Conmaster ya seperti Patrick itu UFO dan ini man atau orang ya, orang biasa ya atau orang orang lelaki maksudnya sebelum melanjutkan video alangkah baiknya anda mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami rajin membuat konten oke karena koinnya cuma sedikit kita mainkan sebentar agar kita mendapatkan koin karena koin kita minim ada 1003 ya kita perlu banyak koin minimal untuk membuka sebuah skin itu membutuhkan 2000 koin Oke kita mempersingkat waktu kita mainkan sebentar Oke bertemu bos dan bosnya mati atau bos takluk ya ini sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya oke Nah ini sekarang bisa kita lihat di pojok kanan atas koin kita bertambah 2006 koin oke baik koin sudah bertambah langsung saja kita klik menu kulit oke kita klik nah di sini kita akan buka dengan 2000 koin karena harus dengan membuka skin 2000 koin itu syarat untuk membuka skin 2000 koin oke kita klik dan kita mendapatkan teddy bear skin teddy bear ya bear bear atau bear nah itu teddy bear koin yang ini ya ya biasa jika bahasa Indonesia nya beruang sering kita sebut beruang oke okay. oke jika yang satu ini masih tidak diketahui ya atau unknown karena belum tahu ya belum kita buka koinnya tinggal 6 habis itu ada di pojok kanan atas bisa kalian lihat oke langsung saja kita pakai skin beruang ini nanti ya ini ya yang itu yang saya lingkari itu nah seperti itu skin peruangnya. baik oke nanti bisa kita warnai yang ini nah oke okay. kan saya tunjukkan yang ini bisa kita rubah warnanya sesuka hati kita oke langsung kita mainkan untuk mempersingkat waktu oke okay obstacle-obstacle-nya sudah pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya maka ikuti terus channel Alfa Saputra 28 oke yang itu Oke, kita warnai atau coloring. Warnai itu ada hitam, ini warnanya. Oke, kita pilih. Oh iya, kalian juga bisa memilih sesuka hati kalian. Kalau saya nah, jadi kalian bisa pilih terserah warna apa. Kalau saya akan kasih warna spesial. Sukan saya ini warna silver, baik. Silver. Ya, yang ini the silver Pier atau the silver Pier, saya menamakannya itu sebenarnya namanya ya bukan itu ya tapi ini nama versi Alpha Saputra 28 oke dan kita mendapatkan 218 koin yang ada oke kita lanjutkan jadi warnanya seperti itu ya review warna warna baru skin baru oke baik Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time and goodbye.